Herzlich willkommen zu unserem Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Barbara, du hast ein wunderschönes, gutes Buch mitgebracht. Ja, in jeder Beziehung kriselt es doch mal, oder? Ja, ja. Oder hast du einen Tipp? Ja, du zum Beispiel ab heute bis zur Weihnachten, jeden Tag, eine positive Eigenschaft von eurer Partnerin, von eurem Partner aufschreiben. Schenkt ihm's an Weihnachten. Wirkt Wunder. Ganz ein schöner Tipp. In diesem Sinne, bleibe gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp.